Welcome to Shyrock! Big cars, big dreams, we got everything. Yan, tapos na po nag-montage guys, tapos na po. So, tayo muna ako guys. Ang guys na. Hmm. Ang daming lamok dito. First time ko pa lang to guys. 2,000 years. Ano, ang dami kong ugas, ugasin dito guys. Imamontage ko mamaya. Huwag kinawas ko kumain. Libre kain, libre hugas. Tangina. Damn, son, you just hit with the wow effect. <laughs> Gago! One hour later. Good vibes lang po tayo dito guys. Mm. Sana guys, magustuhan niyo po ang video. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Hello hours later. Tapos ako, tingnan nyo itong Montessori guys, tingnan niyo. Bye-bye, I will back to plato namin. Hugasin ko ngayon. So, yun. <laughs> Dami talaga guys. As in. So, ito lang po guys ngayong gabi. So, mag edit po ako ngayon. So, <laughs> Gago! Audio Jungle will hear